Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Ada Yuda Welcome back to my channel Di video kali ini gue bakalan review salah satu sneakers yang cukup terkenal di Indonesia Yaitu merek Puma nah, Baik langsung saja simak videonya Oke buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Karena eh, mengklik tombol subscribe itu gratis Jadi eh, subscribe lah sebanyak-banyaknya Jangan lupa Eh, komen, like, and share videonya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

can say Mm-hmm.